جرجر غزور سيك زوران إيرك رندي قول أنا تام مزغم ثروه جرجر ذا سيك زوران يريك ذي قول انا تام صغن ثروه جرجر ذا درار سيك ذوران في تفلاس نثير رمزان جرجر وذا دراسي دوران تتبانت في اللاس نثير روزان ثروة وورس تزر سيك صورة وان كاثن ذقول انت مسرور ثروة وورس تزر سيك صورة وان يكاثن ذقول انت مسرور ثروة وورس تزر سيك دوران فتبانت في اللاس نثير روزان ċerwawn u għawras Tadrar s-għdur għamar T-tfanit fil-las N-tirruk s-għamar Għamar l-lajn حسني غادي يطفل في عريان وينو مرخصتي ما ساقش شافيا اسمي غادي يطفل في عريان وينو مرخصتي ما ساقش شافيا وري صفك ضيف وريثي العلبة وريت شيوذي وري سويغي وري صفك ضيف وريثي العلبة وريت شيوذي وري سويغي اسمي غادي Dzień ten jest mi that's that was is one thing. تعمل ثنتا مسوا ياش نايبو اش نستروا وبعازي إذا سنتا موث يسوان في الحرم ثامر ثنتا مسوا